Pois, nada, pois xa directamente a primeira pregunta eh, Como comezaches a interesarte pola, pola historia ou porque eh, estuve vendo e comezaches a estudar, bueno, estudaches peritos en Vigo eh, e como foi ese camiño ata, ata chegar á historia? Bueno, mira, efectivamente eu eh, fixen primeiro peritos en Vigo, logo estaba na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais, a la Madrina na, na Castellana sí. Hmm. e ali eh, ingresei primeiro en comisións de estudiantes e logo eh, na organización universitaria do, do Partido Comunista de España, de España, estou falando do ano 67 e 68. Entón, mira, ao marxismo político que, sí. que practicábamos nos, pois, naturalmente, eh, lle dá moito relevo a, a historia, non? Aprendindo o marxismo a importancia que ten que ten a historia para, para entender eh, o presente e o, e o futuro eh, eh, no propio 68 antes de que rematara eh, o ano volvín a Galicia eh, eh, aquí pois eh, ainda se eh, digamos se ratificou ese interés meu pola, pola historia eh, porque para mm, nos anos que seguiron eu seguín coa miña militancia antifranquista, pois eh, estaba claro que para entender eh, Galicia había que, que acudir a, a, a historia, non? Eh, de feito, pasada a transición, eh, es anos, anos 80, que pisen eh, a carreira de, de historia, unha, é dicir, unha segunda carreira universitaria que rematei no ano 1986. Fíxate que que a propia eh, actividade, diríamos, de historia inmediata me fixo revalorizar a historia, ainda que todo hai que dicilo, eh, eu escollí ingeniería eh, simplemente porque son de Vigo e, e meus pais eh, eran traballadores ali na, nas fábricas de Vigo e tampouco tiña outra opción que claro. era único centro universitario que tiñamos en Vigo na, naquele entón que era as, a, a Escola de Peritos Industriais Claro eh, Bueno, entón a, logo eh, no, no todo ese momento na historia o sea, no outro transcurso eh, durante o teu estudo nos anos de universidade Como chegastes ata ata as revoltas irmandiñas? Debeuse, debeuse tamén a ese compromiso político que tiñas? caso xa máis que político porque uns anos ao, ao longo dos anos 80 deixei actividade política e dediqueime eh, á universidade a, a fazer eh, a tese de doutoramento todo eso, non? entón nese, nese momento xa me movía no campo das diferentes eh, eh correntes eh, historio, historiográficas non? por un lado viña do marxismo político que non é exactamente o mesmo que o marxismo eh, eh, académico pero si sí tiña esa foi a miña a miña influencia inicial e logo me acheguei á escola dos, dos anales no? e a historia das mentalidades estuve durante eh, varios anos indo a, a, a, a escola de altos estudios de ciencias sociales eh, de, de, de París eh, xa eh, en, en principios dos anos dos anos 90 e entón eh, eh, con esa do, do, doble influencia, é dicir, marxismo que, que, que quer decir, que quer decir historia social eh, anales eh, que, que quer decir historia das mentalidades pois me animei a, a a, a, a adotar esa, esa, esa, esa liña que, de historia social das mentalidades que é unha mestura, digamos, de marxismo por un lado e de, e de escola eh, de anales eh, por outra. Claro, non había mellor tema, non había para eso mellor tema que a revolta dos irmandiños, que foi unha, unha grande dunha gran revolta social, a máis importante que houve nunca na, na historia de, de Galicia, e, e por outro lado, claro, está, sentía unha enorme curiosidade por, por estudar as, as, as mentalidades, é dicir, a maneira de sentir, de pensar, de imaginar eh, que tiñan os protagonistas da, da revolta irmandiña. Cadrou que eh, a, a finais, a mediados dos anos 80, eh, un profesor da, que fora profesor meu na Facultade de Geografía e Historia, eh, Ángel Rodríguez González, publicara o pleito Tavera Fonseca, que era un, unha especie de arquivo oral onde os participante na revolta mandiña e os seus eh, descendentes 60 anos despois que fan memoria do, do que fixeron e sobre todo que era o que máis me interesaba naquele entre por que o fixeron é dicir a, a revolta en definitiva que derrocou prácticamente todas as fortalezas dos señores feudais no reino de, de Galicia. Hmm. Eh, quería facer un paréntese agora que, que comentabas, por exemplo, a túa estadía en París, Eh, como é importante para, bueno, para un historiador ou para un, ou para un investigador eh, estudar dende, digamos, dende outros ambientes foráneos a, a seu país? Bueno, é esencial porque, eh, digamos, a, a historia como disciplina profesional, como disciplina académica, pues sigue unha evolución eh, internacional desde, desde, desde o século XIX de CENUDE, de que nace como disciplina eh, científica, por lo tanto, en aquel momento París, eh, eh, a Escuela de Altos Estudios era, mm, digamos, o, o centro historiográfico eh, eh, eh, de Europa, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, en paralelo, digamos, o si cada un poco posteriormente aparece a, a, a Escuela Historiográfica Marxista Inglesa, pero un principio, porque Nacional no ano 1999 toda a renovación historiográfica na nosa disciplina é de, de origen de origen francés, no? Entonces, eu mm, ademais cando aterrizo en, en París e na Escola de Altos Estudios, pois xa mm, digamos, xa, xa tiña eh, eh, investigado e redactado e presentado para a súa aprobación eh, tanto a tese de licenciatura que é o libriño a mentalidade justiciera do siglo niño como a tese de doutoramento donde eh, apliquei a meu xeito adaptado a, a realidade da revolta e a realidade eh, da Galicia eh, baixo medieval, digamos, todas esas orientacións que viñan do marxismo e da escola de anales. lo tanto, cando, cando chego ali a París xa tiña unha, unha experiencia anterior de investigación eh, unha liña paralela a que se practicaba ali aos autores co, que coñecín, como Jacques Lebeau principalmente, pero tamén outros, como Sors Didi, etc., pues, xa os conocía de, de, de Liu. Ah, en realidad, son como becario postdoctoral e, e ao pouco tempo eh, estuve, estuve ali como director de estudios eh, asociados, todo eso, mm. no ano, no ano 90. Entonces, si se quere estar ao día de, de como se escribe a historia en cada momento, porque cada generación académica eh, pues escribe a historia de unha maneira diferente, en un sentido que vai de peor a, a mellor, ¿no? Entón a mí me dá neste sentido un pouco de pena cando xente, mm, eh, ás veces amigos que se achegan á historia, eh, etcétera, que veñen de outras profesións, que non teñen unha formación eh, historia e menos unha formación internacional e, e, e, e aplican, escriben de historia, porque estamos en dereito e é moi importante que todo o mundo escriba de historia, eh, a historia que viven eles é a historia que lle apetece, a historia é eh, non é monopolio dos historiadores profesionais, a historia é de todo. Então me dá moita pena, decía, que, que entendan a historia como algo de, eh, digamos, que, que que, que fan as grandes figuras, eh, que reduzcan o seu interés a historia política, a historia institucional, eh, ignorando pero ignorando así con mayúsculas eh, todos los avances de nuestra disciplina en los últimos tiempos, que descubrieron la importancia de historia social y económica, por un lado, y por otro lado, importancia da mentalidade da, da xente, buscando sempre, eh, esa é unha característica do que se chama revolución historiográfica do século XX, o protagonismo da maioría, o protagonismo eh, social. Entón, me chama moita atención, porque xente, ademais, que son de esquerda na súa práctica política, nas súas ideas, e unha historia eh, conservadora, no sentido de que o único que les interesa son as institucións, a política e as grandes figuras que por lo regular son grandes figuras do, do sistema eh, eh, en vigor en, en cada momento histórico, non? E, y isto ven ven a conto de, de, de, de como, primeiro, que, de como é necesario formarse para unha carreira, eh, eh, eh, un máster, eh, un doutoramento para, para facerse historiador, e como, ademais, deso, é necesario ser moi autodidacta, buscar unha, unha formación internacional que, que, claro, naturalmente a túa propia universidade pois non a, na que te formas non, non, a, non a proporciona non? tens que un pouco pola túa propia conta moverte e para iso ademais a universidade para os bolseiros e as historiadores novos pois lle dan ou lle daban, pero ah, espero que se volva facilidade para viaxar, e, eh, e eh, para ir aos outros, e, eh, a centros de investigación de outros, de outros países. Eso sigue sendo importante hoxe. No pasado, ainda máis, porque había centros de innovación historiográfica moi notorios eh, en, en, en Europa, non? Oxe menos porque hoxe está máis fragmentada a disciplina, estamos nun momento de búsqueda chea de alternativas á historiografía herdada do século XX. Estamos a, pois, eso, eh, na segunda, na terceira casi, eh, na segunda década do século eh, 21. É un pouco distinto e as redes sociais e a comunicación por internet facilitan que a renovación pois, pues, espalle e poda estar en moitos sitios, algo que nos aproveitamos algúns eh, para organizar Historia Debate como foco de, de renovación historiográfica a partir do ano de, de finais do século pasado. Realmente a historia do debate é un fenómeno do século eh, 21, digamos, iniciado pois pues, unha década antes, ¿no? Mm. Pois, pues, se queres, vou, vou deixar a parte de das revoltas germanías un pouco en stand-by agora, e xa que mencionaste o de historia de debate, que bueno formas parte eh, eh, eso a principal cara de, de él eh, que aportou esta organización nos últimos 30 anos nos seus 30 anos de vida Bueno, que aportou, bueno, sabes, fixemos catro eh, macro congresos eh, en cada en cada en cada ano Sacobeo en 1993 aproveitando, digamos, a propia financiación financiamento da, da Xunta la idea de, una peregrinación de historiadores de todo el mundo para analizar o, o estado da, disciplina. fue muy interesante porque eh, así nos enteramos como anda a, escritura de historia no, no resto del mundo, aquí el centro de todos los continentes, a nuestros a eh, congresos, hoxe xa non é así, se máis ben facemos eso mesmo de, de ser barómetro de como está a historia no mundo pois nas redes sociais pero moi rapidamente nos, nos demos de conta eh, xa a partir do primeiro congreso no ano 93 no campo sur aquí da, da USC moi rapidamente nos demos conta que as, as tendencias historiográficas do século XX, XX estaban estaban eh, esgotadas, non? Eh, e entonces eu eh, tiña pensado unha ponencia que foi a que expusen ali eh, sobre a necesidade de combinar a experiencia de, da estudiación marxista e da Escola de Anales eh, reflexionando sobre o resultado do, do Congreso e por este esgotamento das tendencias historiográficas vanguardistas do século pasado también hice un texto distinto que se llama La historia que viene, donde explico la necesidad de, de procurar un nuevo paradigma historiográfico en aquel entre decíamos que se adapte ao tránsito do, entre o século XX e o século que ven, é dicir, o século XXI. 20, pois pues eso, 30 anos despois, eu podo decir que, que gran parte do que planteamos nese primeiro escrito, logo mm, transformouse nun documento colectivo, Manifesto Historiográfico de Historia a Debate do ano 2001, e eu fixo un repaso hai pouco, non, non sei, Eh, no ano 17, creo que foi, na Universidade de La Habana, que unha das moitas que eh, sobre todo en América Latina, que se están relacionadas con a historia de arte, e allí fixen, digamos, un balance de eh, en que eh, que se cumpliu do, aquel manifesto historiográfico do ano 2001 e se cumpliu unha grande parte e outras están dese volvemento e, e algunhas se resisten eh, eh, eh, a, a, digamos un sector da, da academia a que se, se materialice porque eh, despois da, digamos de, de do esgotamento da Escola de Análise de Filosofía Marxista volveu o bello positivismo historiográfico, pero con todo o se ben mm, pola vía de historia de abate ven por outras vías tamén renovadoras que non son os únicos para nada, senón ademais nos congresos sobre todo procurábamos digamos tomar nota do que se está movendo eh, en todo o mundo e, e logo sintetizando e concretando nesa alternativa historiográfica en 18 proposicións que foi que o manifesto historiográfico do ano 2001 e vemos que o balance moi positivo que realmente fomos pioneiros en moitas cousas cousas, empezando co traballo en internet, cando realmente casi ninguén o facía, o ano 1999, segundo Congreso Internacional de Historia de Debate, xa foi eh, xa, xa, xa foi a través dunha web de listas de correo, etcétera, imagínate, etcétera. E hasta, hasta o ano 10 que, que, que non demos eh, deste século, que foi cando demos as altas redes sociais, non éramos case os únicos que estábamos eh, difundindo eh, a, a reflexión e as experiencias en metodoloxía, historiografía, teoría, didáctica, eh, en fin, dunha maneira colectiva, mundial, sempre mundial, eh, a través dun, dunha alianza entre a Europa Latina e a, e a América eh, eh Latina e logo eso generalizou a historia eh, a xente eh, eh, <laughs> no, eh, se queda moi sorprendida de que eh, pois eso, no, no ano 1990 eu gravei o primeiro vídeo foi unha conferencia sobre os irmandiños na igrexa de Santiago en Rivadavia eh, eh, o é eh, moi habitual de feito temos o, o canal de Youtube Historia de Debate onde hai mm, cerca de medio millón de visitas e, eh, eh, de 400 ou máis eh, vídeos subidos, pero en aquel momento realmente fomos moi pioneiros ese aspecto e, eh, en outros. lo tanto, gran parte do, do traballo eh, está feito, pero non de, de todo, porque eh, o debate sigue sendo imprescindible porque retornou o positivismo, porque a xente dana mm, vamos a ver, os colegas se sentiron orfos cando eh, a historiografía marxista e a, e a escola de anales, pois eso, perdeu as súas cabezas e perdeu forza, perdeu, perdeu pulo e simplemente deixouse de, de innovar. Eh, primeiro no, eh, no, nos lugares, eh, nos focos eh, e logo eh, pois na, na na periferia, non? E iso vale igual tanto para historiografía marxista inglesa como, sobre todo, para, para as Escola Anales. Foi aí cando decidimos nos, eh, eh, a partir do primeiro congreso, pensar po, coa nosa propia cabeza, aprender da revolución historiográfica do século XX e prepararnos para unha revolución historiográfica do século XXI na que estamos, nós e outros, de, desde outra, en outras xeografías, non? O, o que implica pois, o, ratificar o, en primeiro lugar porque tende a perderse e tende a esquecerse pois toda a crítica que fixeron análise marxismo ao positivismo a esa historia eh, decían epidérmica, superficial puramente política, e institucional, donde a maioría social non aparece como, como en, en última instancia a, a protagonista central da historia, un determinado líder determinadas grandes grandes grandes grandes figuras, eso todo hai que recordarlo, pero ao mesmo tempo un pouco eh, superar as propias limitacións da, das vanguardias historiográficas do século pasado, facer unha historia máis global, menos fragmentada, e aceptar é acertar o papel do historiador eh, eh, na escritura eh, da historia, na, na historia entendida como ciencia. Este é un tema moi importante, porque o positivismo eh, decimonónico nos, e, e eso perdurou ao longo do século pasado, nos ensinou de que o historiador debía ser neutral, é dicir, que simplemente traballando con fontes e con documentos, redactando os datos que se extraen das fontes, eh, e, eh, de documentos se, se, se fai a historia, claro, como sempre, centrada nas grandes figuras na, na, na, na, nada máis. E eso era, una, no mellor dos casos, unha posición epistemolóxica ingenua e no peor dos casos, pois, respondía a unha intencionalidade non só historiográfica, sino tamén política de reducir eh, a, a historia a, as, a grandes figuras e quen falla a historia, pois esos os dirigentes políticos, os dirigentes culturais os que, os que crean ideoloxía, etc. ¿no? E, e entonces, eh, entón chegou a ser incluso a pesar da experiencia de análise do marxismo chegou a ser un gran secreto na nosa profesión isto que vou dicir de que o historiador é quen escribe a historia. Por eso, eh, no manifesto historiográfico de, do ano 2001, Sí. O primeiro punto di que a historia é unha ciencia con suxeito, eh, nun doble sentido, o suxeito social que hai que seguir recordando que a historia fai a maioría da sociedade e naturalmente a grandes figuras, pero por este orden, sobre todo se si queremos buscar eh, explicacións profundas do, do acontecer eh, histórico. E o, o segundo, eh, e iso é eh, o novedoso cando falamos de ciencia con suxeito, é saber que quen escribe coas súas virtudes e defecto a historia, o historiador é o que ten a última palabra. Non son as fontes que, que teñen a última palabra, nin poden porque a non falan solas, eh, son parciales en sí mismas... por ejemplo, estamos hablando de sociedades históricas ...en la mayor parte de los casos analfabetas, ¿no?... ...y por lo tanto las fuentes escritas solo reflejan... digamos, una élite la la sociedad, etcétera... etc. eso todo hay que saberlo, ...hay que practicar una historiografía eh, crítica y autocrítica, ...es saber que un historiador escribe historia, para bien y para mal, pero en general para bien... Eh, pero dependemos, eh, a la hora de eh, avaliar a, a historia que escribimos nas universidades, nos centros de investigación, hai que ter en conta, primeiro, o que aporta a formación técnica, metodolóxica, historiográfica eh, do propio escritor da historia, dos propios historiadores, porque este é moi variable, non é o mesmo na época de Murguía ou de López Ferreiro, que, claro. que todo sabemos ahora de como escribir historia e como e aproveitar as fontes para, para escribir a historia. Pero tamén o historiador introduce eh, na, na historia a ciencia, na historia que se escribe, introduce os seus propios eh, valores de todo tipo, desde religiosos, políticos, como valores en, eh, en general. E iso eh, hai que saberlo porque senón so unha pátina de neutralidade o que nos poden estar é dando gato con liebre. E en calquera caso, se hai dúbida, poñer a historia a debate. Porque se, se o historiador leva a historia que se escribe, aparte do rigor do traballo con frontes, con documentos que nos aportou positivismo e ao que non podemos renunciar, o historiador leva a historia que escribe todo consciente ou inconscientemente todo o que pensa e todo o que sinte. É decir, eh, de, de, de, de, desde ideoloxías hasta hasta maneiras de pensar eh, eh, ou, ou, ou, ou de vivir a, a, a religión. Entón, ás veces, con bastante frecuencia, sobre todo si se tratan de fenómenos recientes, hay que poner la historia a debate porque sobre los mismos documentos hay interpretaciones que pueden ser muy dispares. Y la solución para eso es ponerlo a debate. En el debate tiene que surgir un consenso, naturalmente se va yendo aquellas posiciones que son máis asumidas polo conxunto da profesión e eh, eso sería o ideal ou polo conxunto da sociedade e outras que quedan como máis máis eh, minoritarias e no caso do consenso académico aí nos beneficiamos porque unha cousa non quita a outra de que no campo eh, profesional é moi difícil caer na manipulación, na manipulación burda da da, da, da historia. Cousa que a mellor fora no ámbito político ou entre os divulgadores da historia pois é máis fácil porque non teñen que responder eh, ante nada non ante nadie normalmente teñen outra profesión, son xornalistas, son, son novelistas, etc. E o historiador ten que responder ante un medio profesional, ante un medio académico e teña unha idea ou outra, sabe que está obrigado a a, a non manipular os datos que ofrecen as fontes históricas, o cual dá unha base moi boa para desenvolver eh, debates, por exemplo, sobre a Guerra Civil Española de hai de hai 80 anos, que aí hai, ten habido últimamente co rearme da eh, ideolóxico da, da dereita máis conservadora de Dios en España bueno, verdadeiras manipulacións do que foi a historia da, da, da Segunda República e, e, e do franquismo en favor de, de, de unha idea pois pues eso, moi conservadora a veces incluso ultraconservadora pero claro, no medio, no medio na universidade eso ten unha influencia moi reducida, porque eh, eh, teñas as ideas que teñas, estamos nunha democracia, e na universidade tamén funciona a democracia, pois teñas as ideas que teñas, non se trata de ocultalas e facelas valer sin que se entere ninguén, senón expoñela, eso non ten ningún problema, pero ten que pasar por un contraste cos datos eh, coñecidos. Logo podemos discutir se si esos datos teñen tal ou cal inter, interpretación. É dicir, digamos, entendemos que o primeiro punto da proposta de historia de debate que defendemos que a historia é unha ciencia con suxeito consciente, pero ciencia, que non somos por moderno. É dicir, que o resultado das nosas investigacións eh, ten que ver coa realidade, son aproximacións cada vez máis digamos, cercanas do que aconteceu no, no pasado. Claro, a verdade absoluta non existe tampouco en historia, salvo no ámbito da religión, que, que eh, a que todos, eh, todo o mundo ten dereito, pero estamos falando de unha historia científica e, e unha actividade académica. Por lo tanto, ciencia con suxeto, suxeito é a súa primeira aportación da de, de historia de debate, un cambio no, no, na, na, na idea de compromiso de historiador que, sobre todo, o marxismo, pero en menor medida, pero tamén a Escola de análisis puxeron en práctica no século pasado, e cambiando eh, o compromiso, digamos, ideológico-político por un compromiso de, de, de, de valores. Eh, eh, decir, porque, afortunadamente, a globalización tamén é unha globalización de, de, de valores. Y, y, y, esos valores pueden servir de referencia para una historia eh, que sobre un feito determinado eh, que teña un, un, o máximo consenso, eh, consenso tanto no ámbito da profesión como no ámbito da sociedade. É dicir, é moi fácil conseguir o consenso no ámbito de valores eh, eh, que universais que compartimos e que hoxe, eh, incluso teñen valor jurídico en, algún, en bastantes casos eh, pois é máis fácil chegar a un consenso eh, un compromiso relacionado con valores que un compromiso relacionado con unha ideoloxía sea, sea marxista, sea nacionalista, seña, seña conservadora, seña o, o, o que seña o, que tamén deben existir e, e gusten ou non están no debate e tamén no debate historiográfico pero estamos falando de que o traballo de historiador eh, puramente de despacho, de arquivo por un lado e o traballo de historiador na sociedade eh, por outro lado por reciba o, o maior consenso de que os nosos análises sobre realidade pois sintonicen eh, o, o máximo posible con el resto con el resto dos nosos colegas e, e, e, co, e co sus con asentes sociais eh, eh, eh, actuais. Nos, en Historia Debate, somos partidarios de mm, eh, alongar o, o objeto da nosa investigación ata o propio presente, superando ese, ese mito positivista que decía que teñen que pasar 50 anos para que o historiador pois poida afrontar mm, digamos eh, con imparcialidade un feito histórico primeiro non é certo hai feitos históricos mm, que aconteceron falamos da Guerra Civil que foi hai 80 anos e outros incluso en calquera época histórica que están eh, eh suxeitos a un debate non só historiográfico grande, sino un debate social e político eh, eh, grande. Eh, Por lo tanto, eh, o que hai que facer coa realidade eh, que vivimos é eh, eh, estudiala dentro do ámbito da historia, o cual nos diferenciaría dos sociólogos, dos politicólogos, dos analistas, eh, etcétera, pero eh, co mismo grado de rigurosidade eh, cos datos da realidade que, que, que temos cando facemos unha investigación sobre a Edade Media ou outro eh, período eh, histórico e, e sabendo que todos os análisis de historia inmediata, por moi ben fundamentados que estean históricamente, pois van, van a suscitar un debate ao cao que non hai que, do que non hai que fuxir, porque eso é o que, insisto, alimenta os consensos. E por último, remato, eh, eu diría como unha novedad, unha, unha novedad, digamos, de, de historia de debate en sí mesmo é, eh, eh, combinar a práctica empírica necesaria en calquer traballo de, de, de historia, ¿no? de historia académica, con unha reflexión que pode ser puramente metodolóxica ou historiográfica ou pode ser máis abstracta e máis teórica, é dicir, facer a práctica e a, e a, e a, e a reflexión dunha vez, introducir máis reflexión na obra, nas obras de, de investigación sí. eh, histórica. E aí decía que que é onde máis éxito tivemos desde o principio, é dicir, nestos suponemos mm, como unha referencia nestos catro congresos internacionales que fixemos que participaron centos de, de ponentes e de, e, e de, e de xente que, que seguiu o congreso desde eh, viu a Santiago de Compostela, de, de, de todo o mundo, pois eh, aí solamente se permitían traballos sobre metodoloxía, historiografía, teoría da historia, didáctica da historia, historia inmediata, etc. O sea, traballos de reflexión. E, e moitos, moitos, pero a maioría probablemente dos colegas eh, nosos que, que viñeron de outras universidades españolas, españolas, eh, eh, europeas e eh, americanas a nosos congresos primeira vez reflexionaban e ¿eh? logo seguiron reflexionando é dicir que eso foi un, un grande éxito e é moi importante porque ao positivismo nos deixou esa, esa, ese lastre de, de pensar que que, que, que en esa profesión era como como como o que eh, era ah, practicar o que ahora o que chamo, se chamaba ciencias auxiliares da historia, sí. a palografía, a diplomática que son moi importantes, e, eh, e cosas así, é decir, eh, eh, o arquivística, todo eso, non que son moi importantes eh, esas actividades de tipo práctico, pero a historia eh, eh, académica e tamén actividade intelectual e se enriquece na medida que hai máis reflexión, trazando eh, as, hipótesis, as hipóteses mm, escollendo os temas eh, interpretando eh, concluindo traballando moito a metodoloxía de, de traballo poñéndose ao día respecto a, a, a outras co corrientes que historiográficas que traballaron sobre o mesmo tema, é dicir, unha profesión que ao mesmo tempo de, de pragmática é unha profesión eh, reflexiva, algo que para, para a socioloxía, para a antropoloxía, eh, eh, eh, para outra a ciencia política, outras ciencias sociais, será perfeito, pero non tanto eh, para, para, para a historia para, por eso que aí conseguimos un grande éxito porque sabido a gran maioría dos que vinieron, colegas que vinieron nos congresos, pois eh, por primeira vez eh, eh, fixeron traballos de metodoloxía, de historiografía, de teoría, e eh, moitos deles seguiron facendo eh, despois. Mm. Eh, comentabas antes o que parte do que proponíades no vosso manifesto eh, en na historiografía contemporánea digamos, eh, quería preguntarse eh, cales son esos valores que, que se adaptaron á historiografía contemporánea eh, cales non, bueno, en que consiste a historiografía contemporánea que está, por lo que entendín, eh, lo que te, que se entendín, como un momento de transición que está buscando a súa, digamos, identidade. Bueno, pois, realmente, eh, xa o dixen na, nas miñas últimas eh, eh, palabras, non? Eh, unha historia eh, o que pasa que quería quería insistir agora un pouco máis primeiro unha historia eh, donde o historiador contase máis o sea, de unha maneira explícita o sea, sin, sin caer nesa insinuidade de decir, bueno o historiador eh, non intervén simplemente utiliza fontes eh, etc. Eso que estaba medio perdido eh, pola polo retroceso final e polo fin de como corrientes activas da Escola de Análise do Marxismo, eu creo que, que o reivindicamos no, no manifesto historiográfico, creo que se conseguiu para unha parte da, da, da historiografía eh, eh, claramente. Outra é retornar ao compromiso contra a posicións máis pero eh, eh ao compromiso social e político dende a profesión que como moitas esas cousas non, non, non se trata de, de, de algo que, que o proposer a historia de debate e, e, e, e outros dentro e fora da nosa rede nos seguiran. Non, non, se trata de cousas que estaban no ambiente, é decir, que nos simplemente pusémonos en un papel negro eh, sobre eh, Blanco eh, e outros sin, sin coñecer ao mellor ou, ou sin estar tan influídos directamente por, por historia a debate pois, eh, foron na, na, misma, na misma dirección igual no tema do compromiso hai un retorno, fíxate, en España clarísimo ao compromiso historiográfico, clarísimo, mm, tanto na tanto na, na, na entre os historiadores, digamos, de esquerda como nos historiadores de, de dereita, probablemente máis nos segundos que nos primeiros, sobre todo alrededor de, eh, cando se planteou eso de recuperar a idea a idea histórica de España. E en todos os casos non se trata de un compromiso correa mm, de transmisión de un partido ou unha ideoloxía política, sino se trata de aportacións de, de, de punto de vista da, da propia eh, profesión. Logo, o que nos eh, chamamos hai 20 algo de anos historia inmediata. E eh, antes se viña facendo con historia do tempo presente, con historia actual, pero se, sempre eh, e nunca nunca a, ah, nunca se concentraba no, na historia vivida, na historia do presente, senón, pues, eu que sei, no caso de España no, eh, chegaban ata a transición, no caso de Francia ata ata a guerra de Arcelia e cousas así. E agora podemos decir que co, co rótulo de historia inmediata ou de historia do presente ou de historia actual, etc., se está xa intervindo como historiadores a, eh, eh, nos debates e, eh, e con un enfoque de historiador na, nas cuestións do, do presente. Outro éxito eh, importante quizá algo menos eh, o tema de reflexionar máis, non? Sí. Eh, pero a mellor se trata eh, de un de un non sei de, de, de un de unha influencia miña como coordinador do Congreso de Historia del Arte. Eh, o último se fixo no ano 2010 e se tocaba facer o quinto eh, co Sacobeo de 2021 ou pero saben sí. imposible eh, no, eh, no ano 2022 tamén, porque os congresos trata de congresos presenciais e, e non estamos co, co, co, co problema do COVID como para facer eh, estas cousas pero bueno, de todas as maneiras eh, hai menos das que nos gustaría pero hai bastantes revistas e, encontros de historiografía eh, polo mundo. Aunque de todo isto, digamos, mm, o que máis probablemente, do que máis eh, podemos presumir, aparte de eso, de, de, de interesar aos colegas na reflexión é, eh, é eh, en eso de, de, de superar a fragmentación da nosa disciplina e facer unha historia eh, máis, máis eh, eh, global, non? Bueno, sí. eh, paralelamente apareceu en Estados Unidos eh, a historia mundial como historia global, que era un, unha idea dos anos 70 que ali recuperaron e que nos introducimos no, no noso último congreso, polo tanto volve unha historia global, non como esa historia universal do, do que se estuda na, na facultade, non, non, unha historia global quer decir que se eh, que o seto de investigación non é o Estado Nacional ou a rexión ou a localidade onde vive, senón eh, polo menos eh, son polo menos os setos de investigación globais o, teñen un ámbito eh, continental, intercontinental ou simplemente eh, mundial. Eso, eso, eso, eso que, que, que planteamos no seu momento está a orde do día eh, OSE. E en tercer lugar, o que xa dixen o Trucín, sendo pioneiros de, de, de, de esto de facer historia digital eh, eh, en todos os ámbitos, eh, pois podemos, claro, van a, gloriar, van a gloriarnos de que ose eh, é algo eh, asumido completamente, eh, non solamente no, no campo da historia, no, no campo universitario en general, e ademais que suf, sufreu unha aceleración moi grande con, estes dos últimos anos de pandemia en que parte da, da xunta pasou a ser pasou a ser a, dis, a, a, a distancia. Non quere dicir que fora unha idea nosa, quere dicir que nos esta idea estaba claramente no manifesto de Historia de Batestas. Hai un, un tercer aspecto, porque non todo foron logros, e o logro non dependen do noso de que nos vayamos nesa dirección, ¿no? Sí. Eh, sino de que a historiografía vaya nesa dirección. E así como no campo de facer unha historia mundial, no campo de facer unha historia dis